Ciao, ma, ciao ragazzi, allora oggi mostro un effetto che voi direte che effetto è, io non voglio dire niente. Tutte carte, scatole, capirete capirai che bicchiere cosa servirà. Tutte carte ragazzi, un mazzo regolarissimo, ok? Ora io potrei mescolare le carte, mm. ma voglio che le mescoli tu e fai vedere bene che le mescoli perfettamente. Un bicchiere Ora, ragazzi, quello che vedete è tutto reale, siamo in diretta, ok? Mescolo, messo a sparpare anche come vuoi tu. Adesso, mentre mescoli, nomina una carta, mentre tu mescoli. Che mescoli? Eh, giochi di cuore. Giochi di cuore, ok. Perfetto, squadra. Ora, tutto è squadrato. Qui abbiamo un bicchiere, per un mazzo e mettilo sopra. Siamo d'accordo ragazzi che tutto è squadrato giusto? Mm. Ora ascolta benissimo, dammi un numero, un numeretto, piccolo. Piccolo. 4. 4. Se tutto nell'elenco 4 carte ci fosse il check di cuore. sarebbe incredibile, e tu mescolare fra tutto, io non ho toccato niente, certo. una alla volta, prendi una alla volta, tira. una nostra, una, una, due, 3 e c'era un 7 fra il terzo numero, sì. questa è la quarta. Jack di cuore, eccola qua. Jack. Ma cosa vuole fare Stefano? Di cuore. Tutto mischiato.